おっほら悟空トランクスおめえを信じて踏ん張ってた奴らもいるんだ俺たちも気え入れんぞやいブラック世界をこんなにぶっ壊しやがって許さねえほら全力でいくぞおめえの全力も見してみろ次回「ドラゴンボールスーパー再戦悟空ブラックスーパーサイヤ人ロゼ登場!」絶対見てくれよな。